aktibazio edo eraldaketa soziala erako komunikazio estrategiak izen burupean, bueno, gonbidatu diate jardunaldi hauetara, eta batez ere ideia bat bota nahi izan dut, eta da ez da posible eraldaketa sozialik, autoeraldaketarik gabe. Sujetuan zentratutako nola prozesuik emate ez bada, oso zaila da e, proposamen eraldatzaile bat luzatzea gizartera. E, bestela, eventuetan edo gertakarietan edo ekintzetan oinarritutako e, proposamen komunikatiboak e, aterako, ateratzen dialako eta biek e, bere mugapenak dituzte ba, konparatzioz e, ba, ni proposatzen dudan sujetoan oinarritutako eraldaketa prozesuekiko.